o outro lado de Curral Velho. Curral Velho é uma comunidade de 520 famílias onde existem lindos manguezais, coqueirais, carnaubais e ilhas, todos viviam libertos com suas vidas tranquilas. Seu povo corajoso, de um grande potencial, bastante acolhedor, mostra seu moral, sua estrutura muito simples, mas bem tradicional. qual Velho ganhou esse nome pelos seus antigos moradores. Eles falaram que os currais de varas veio através dos pescadores, a madeira vinha da mata pelos seus agricultores. A cultura velhense é uma das melhores que há. Tem uma terra especial, boa de se plantar. Um manguezal verde produtivo e um grande mar para pescar. Nossa pesca é artesanal, nosso pescado é bem gostoso, não contém produtos químicos, são produtos valiosos, não causamos danos ambientais, pois seu povo é cuidadoso. Temos várias espécies para pescar, como uma anchova carapitanga e a espada, Todas estão dentro do mar, a sardinha, a lagosta e a pescada. Tu, mãe, vem a marifarinha e a ostra que por todos são apreciadas. Nossa praia é a segunda mais seca do mundo, nela você pode caminhar, não há riscos ambientais, pode ficar à vontade para banhar. Você come peixe fresco da hora e um baião gostoso para danar. O Velho tem suas vantagens, isso não podemos negar. Tem uma gente que pensa no melhor para o lugar vigiada os quatro cantos para os invasores não entrar. Essa comunidade vem sendo invadida pelos grandes empreendimentos. Seu povo e os manguezais viveram os piores momentos. Ninguém ainda esqueceu tão forte sofrimento. Do medo nasceu a coragem, levantando nosso astral. Alguém veio nos orientando como instituição não governamental. A partir daí, nós ingressamos no movimento social de Curral Velho para todo mundo, fizemos todo tipo de divulgação de como funcionava a tal criação de camarão. Ela prejudicava os manguezais e toda a população. Ao divulgar essa história, aqui, ali e acolá, logo fomos convidados pelo Instituto Terramar para participar de um seminário com a participação da Rede Manglar. Nós não se intimidamos, botamos para quebrar, contando o que estava acontecendo dentro do nosso lugar. Alguns se emocionaram e começaram a chorar. Depois desse momento, muitas pessoas levaram a sério, querendo conhecer o nosso lindo curral velho. Pela sua gente apresentado, na verdade existe um grande império. Ganhamos o prêmio Marina Silva como a melhor comunidade lutadora do meio ambiente. Para nós foi maravilhoso, pois alegramos nossa gente. De Deus recebemos forças para combater o mal que nos ofende. Temos o nosso Centro de Educação Ambiental, adquirido na base de lágrimas, sangue e suor. Ele dá segurança ao que nos resta, ainda sofremos que só. Há muitas lutas a serem lutadas, não vamos baixar a cabeça pensando no pior. Ainda não desistimos, estamos prontos para lutar. Ninguém venha nos tirar do sério, nem mesmo nos provocar. Nossas forças ainda continuam e nossos parceiros para apoiar. Já estão aí as usinas eólicas, essas causam a maior devastação. Além de tomar nossos territórios, ainda escraviza a população. Temos que ter muito cuidado, pois a mesma gera a prostituição. Aqui faço um pedido, como pescadora brasileira, vamos cuidar do meio ambiente e levantar nossa bandeira. Se nós não tiver cuidado, tudo vai pegar bueira. O Brasil já nos conhece, não tem mais segredo. Alguém nos deixa preocupado, querendo nos fazer medo. Mas Deus nos protege do mal, somos do bom e chega cedo. Vai, solte, pai. Solte ela. Solta. Vai. Deixa aí, deixa aí. Solta. É. Vai. Oi. Uma tarrafinha aqui pra pegar ela, né? Olha a mina soltou. A mina soltou a bicho. Ah, ah, Brasil. Tu não quer jantar não, criatura. <laughs>